El motivo por lo que os he hecho venir es porque en las últimas pruebas hemos detectado que, el cáncer no remite. Y hay que cambiar el tratamiento lo antes posible. was few i will see the distance Only when Playing with the sky And if you Break into that part of me I'll feel nothing And we'll leave nothing undone the distance. with the sky. Aquí me está acabando con ella. Cada vez tengo menos esperanza. Eh, Tomás. Tomás, Dios. Tranquilo. Mi hija es muy fuerte, saldrá de esta, ya lo verás. esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué? ¿Sabemos algo? No sabemos nada todavía. Se me está haciendo eterno, te lo eh, juro. tranquilo, que te va a bien, ya verás. Doctor. Tu mujer está estabilizada y fuera de peligro. Eh. Enhorabuena. Tienes un hijo precioso. <laughs> en un rato podéis entrar a verlo. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. <laughs> El doctor izquierdo me dijo que no podría tener hijos después de un tratamiento tan agresivo. Eso si conseguía salir adelante. Pero Tomás y mi padre siempre estaban ahí para hacerme ver que juntos podríamos conseguirlo, y decidí plantarle cara. Juntos luchamos y juntos lo conseguimos. Por eso puedo decir bien alto que la esperanza es lo último que se pierde. You are light a million. You're bringing hope to everything you touch and now share stories for me and out of time from this view. seen the distance Only when playing with the sky And if you break into that part of me I'll feel nothing And we'll leave nothing under